assalomu alaykum bugun sizlar bilan alloh olasizman mana bunaqa modellarni arzimagan vaqt ichida e, yasash bo'yicha video e, to'g'ri dars ko'rib chiqamiz hop ma'lumot to'g'ri hop bu darsda weaver modifikatoridan foydalanilgan hop silka tashib qo'yaman ivan max tomonidan yasalingan ekan ivan nimadir hop boshida ozgincha murakkabroq bo'lsa ko'rinadi yasalinishi boshqa tuzilishlari o'zida hech qanaqa e, to'g'risini aytsam video qo'llanma qo'ymagan ekan ozgincha qiynaldim hop o'shanga misol agar e, modellaysiz yo'llar ko'p oramizda deb o'shalarga balkim foydali bo'lar inshaalloh hop mana shu bo'yicha xudo xohlasa hozir ko'rib chiqamiz mana bunaqa to'qilgan e, idishlarni arzimagan vaqt ichida mana eslash bo'ladi mana ko'rayotganinglardek object scripts we shall ob shell hosh bo'ldi beradigan bo'lsak mana sizlardan anaqa to'qilgan savatlar arzimagan vaqt ichida kelib chiqadi hamma tomonda ozgincha muammolari bor no bularni ham hal qilsa bo'ladi viber ro'ziga kirib turib average connectionga ham yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, endi sizlarda ham oralarini ham bilaveradi mana ularni e, ularni qolib ketib qolmaysiz hop umuman olganda bu skript ishlashi juda oddiy ekan masalan birinchi hop o'sha man har doim aytadiganimdek kvadrat setga kerak bo'lar ekan bunga ishlashiga to'g'ri ishlashiga hop masalan deylik e, qirq santimetrga bunaqa oltmish santimetr bo'lsin yoki наоборот masalan oltmish santimetrga qirq santimetr deylik balandligini misol 35 santimetr qilaylik sochuv soladigan idish masalan ko'rayotganidagi setkasi hozir kvadrat holatda turibdi hop buni boksni konvertni qilib olaman tepa qismini o'chirib tashlayman chunki tepa qismda bizada hech qanaqa nima desa bo'ladi narsa bo'lmaydi ochuv bo'ladi idish bo'lgandan keyin faqat mana pastini olib tashlaylik. mana avtomatik tanlanib ketib qoldi sizlarda ham misol tanlanib ketadigan bo'lsa past tomonni olib tashlashinglar kerak bo'ladi Xo'p, mana holatga ko'p chiqib oldik. Bunga keyin turbasimiz beramiz. Turbasini berganimizda bizga mana bu burchaklarimizni yumshatib berdi mana bunaqa holatga olib kelib beryapti. Bunga hozir oddiy material berib turaman. Legacy mana. Ko'rayotganlaringdek hech qanaqa hali unaqa murakkab narsalar kelgani yo'q. Endi o'sha viewer berishdan oldin turbasimizdan keyin bitta konvert qo'laman poligonga. hop turasimizni misol e, boshini misol mana bitta agar bundan e, orasi bo'shroq bo'lishini xohlasanglar misol mana bitta olti emas mana seni deylik mana o'ttiz qilaylik hozir ikki marta kichraytiramiz masalan uch deymiz uch ikki deymiz bunaqasi ikki bo'ladi ya'ni uch ikki ikki bo'libdi convert to poly tepa tomonni olib tashlayman hozir turga so'z hop bitta iteratsiya yetadi ikkita iteratsiya beringlar chunki manda misol tomonda mayda bo'lib ketgan to'qilmish cho'pdan misol to'qilingan bo'lsa endi hozir misol qalinroq variantni ko'rishimiz lozim hop iloji boricha ham kvadrat setkaga qarab olib kelishga harakat qilaylik masalan hozir bizada bu setkamizda kvadrat emas shuning uchun nuqtalarni sal tortamiz teparoqqa mana to'liq kvadrat bo'lishi ham shart emas lekin kvadratda juda zo'r ishlayotgan hammasi misol tomonlari bir xil bo'lgan holatda uchburchak setkada boshqacha gul chiqargan hozirni ham ko'rib chiqamiz xudo xohlasa hop mana bunaqa holatda bizada e, shaklimiz bor unga endi hozir atrofini ham ozgincha chiqaramiz shift bilan tashqariga faqat shift bilan tashqariga chiqarayotgan paytlarda ko'rayotganlaringdek mana bu chekka tomoni boshqacha bu yoq tomoni boshqacha chiqyapti shunaqa bo'lmasligi uchun ekstruddan foydalanamiz ekstrud beradigan bo'lsangiz sizlarda hamma tomoniga bir xil o'sadi faqat mana bu balandligi bo'yicha o'sishini nol qilib qo'ysanglar bo'ladi misol uch misol besh qilsanglar ham bo'ladi uni kichkinaroq qilib bergan bo'lar ozgincha burchak bo'lsa bo'ladi ho'p endi buni shift bilan yana pastga tushamiz ko'paygan to'g'risini aytadigan bo'lsam extrude sal kamroq beramiz misol 5 k endi shift bilan pastga tushirib qo'yaman mana bizda anaqa holatdagi qanaqadir shakl paydo bo'ldi deydi oddiy material beraveramiz bunga chekkerni uv bosganini ochib o'tirmayman weaverdan foydalanaman bu skript pulli o'sha boya ishlaydi o'tganligida ekan mana bizada anaqa holatdagi to'qimalarni hosil qilib berdi ho'p bu yerda bizada quvvat e, e, weaving degani bor bu masalan kvadrat mana anaqa holatda bir biriga to'qishishi imkonini beradi hop bunaqasini agar olib tashlaydigan bo'lsangiz sizlarda <coughs> har xil e, usulda to'qiydi но mana bunda chiroyliroq chiqargan ish ancha akkuratniroq chiqargan uniformda turaversin agar uniformni o'chiradigan bo'lsangiz sizlar misol mana bu shaklni Э, ikkala tomonni har xil o'zgartirishinglar mumkin masalan deylik bitta e, bo'yini misol qalinroq enini ingichkaroq qilishinglar mumkin misol agar shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa mana hammasini bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi bu narsa mana shu e, joyiga javob berar ekan hop man uniforma yoqib qo'yaman masalan ellik turumidi oltmish deydi mana masalan orasi to'liq to'qilgan holatda mana bo'lyapti hop undan keyingi bizada e, average connections bu bizada misol mana bu orada ulamay qo'ygan joylari bor edi boya o'shalarni ulab beradi mana misol uniform o'chirib turadigan bo'lsam misol yigirma deylik ikki tomonni mana bu yerda qo'ygan joylari bor edi o'shalarni ulab beryapti bo'ldi hmm, ho'p endi bizada misol mana bunga o'xshagan e, ikkitali to'qilma hosil bo'lishi kerak bo'ladigan bo'lsa ha double stroke yoqamiz buni agar bittasini yoqadigan bo'lsanglar anda e, faqat bittasini o'zi yoqib beradi ham e, orasidagi masofani bu yerdan bosib ko'rsanglar bo'ladi masalan qancha orasida och uzoq qolsin masalan deylik bir foizdan oltmish to'qson to'qson to'qqiz foizgacha mana chunki yuz foiz qilmaydi hop masalan deylik bunaqasi o'ttiz o'ttiz foiz ochiq qolsin e, eniga ham misol bo'lsin mana bizada ham twist degan knopka bor ko'rayotganlaringki twist e, bizlarga e, mana bu to'qimalarni aylantirib berish imkonini beradi misol bitta tekst qilib to'qib ketmaydida orasini aylantirib beradi mana ko'rayotganingizdek aylanadi ana bunaqa har xil naqs holatdagi savatlarni hozir qo'zilib bo'ladi savat idish xohlagan narsanglarni ho'p manga hozir bu kerak emas oddiy ishlam xohlasanglar bittasini yoqib qo'ysanglar mana umuman boshqacha bu umuman boshqacha model bo'lyapti bu umuman boshqacha model bo'lyapti masalan uch yuz ga qo'yadiganlarga kerak bo'ladi hop double stroke mana aytib o'tib ketdim nimaligini misol orasini sal kichraytiraylik mana mana bunisini ham sal kattalashtiramiz misol sakson foiz yoki yetmish foiz deylik mana orada shunday nol butun o'ndan uch foiz ochiq joy qolyapti Xo'p, endi bu yerda double twist bu yoqda ham aylantirsanglar bo'ladi. Masalan, bu tomonda bergan twist flowinglarni bu yoqda yana aylantirib yuborsanglar bo'ladi. man buni tavsiya qilmayman. Xo'p, bu yoqda eng oxirida mana center offset degan narsa bor. Masalan, 3 ga berib turib. nega ishlamayapti? Mayli. bu e, masofasini misol har xil qilib surib beradi sizlarga randomize height deb bosadigan bo'lsanglar e, misol hammasi bir xil masofada ya'ni e, bir santimetr orasida masofa qoldirmasdan har xil masofaga surib beradi misol birdan ellik foiz ya'ni nol butun o'ndan besh shunaqa har xil mana bu misol to'qigan paytinglarda ham bir xil bo'lmaydi shuning uchun bundan foydalanishni tavsiya qilaman hop set rough set yoqamiz bu yerda markazni ham mana har xil joyga ko'chirib beryapti ko'rayotganingizdek 50 faiz tepaga pastga shu 50 foiz orasida o'ynaymiz hop adashmasam maksimal to'qsonmidi to'qson to'qqiz ekan hop bir hop endi e, bu narsa bizada hozir e, bir biriga ulanmagan e, qovurg'ali agar misol hozir mana shu turishda sel beradigan bo'lsam bunga keyin turbasini uzib beradigan bo'lsam mana anaqa uzilgan uzilgan narsalar paydo bo'ladi mana shu uzilgan narsalar paydo bo'lmasligi uchun sel berishdan oldin Vertex Weld degan e, komanda bor. Mana shundan foydalanib olaman. Bu menda mana bu ulanmagan har bitta ham obyektni, har bitta qovurg'ani ulab beradi. Bundan keyin misol shell beraman. Misol qancha deydi? 0.5 tondan 5. 0.5 e, tondan 5 deydi mana. Bunaqasi ham 0 tondan 5. Shunda 0.5 tondan 1 to'liq qoplab olyapti. Dash 0.5 tondan 2 deydi mana. 0 tondan 2. Xo'p, bunga keyin e, turbasimiz beramiz. Turbasimiz. turbosimiz berganimizdan keyin mana ikkita iteratsiya qilayotganlardaki arzimagan vaqt ichida ratang e, obyekt e, ratangli e, setga paydo bo'ldi buni misol bittasini olib turib mana xohlagan obyektchiligida bersanglar bo'ladi masalan deylik choynak mana choynakni o'zini ham setkasi yaxshi misol segmentini kamaytiramiz to'rtta deylik mana mana shunga endi hozir past qiladigan bo'lsam choynakni mana ratangdan to'qilgan choynak hosil bo'lyapti bizda Qolgan obyektlarga e, berish imkoniyatinglar bor bemalol konvert qilsanglar ham bo'ladi misol bitta obyektdan boshqasiga shu xullas mana shunaqa imkoniyatlari bor ekan yana bitta narsa agar misol deylik bilan boks bo'lsin kvadrat deylik kub to'g'ri kubik mana kub hammasi bir xil uch uch bo'lsin Misol bizimga subdivide berdi. Subdivide. Bizdan anaqa uchburchak e, setka paydo bo'ldi. Uchburchak qo'rg'i. E, Bizdan ham obyektimizda, ya'ni e, Weaver faqat mana setka bo'yicha ishlagan bo'lganligi uchun bizga butun man boshqacha gullarni hozir qilib beradi. Hop. Stroke double stroke. milliy naqshlarni hosil qilsanglar bo'ladi bitta hop kerak emas bizga hate sal kattaroq bitta yoki sal kattaroq ekan mana shuni kamaytiramiz nol butun besh deydi buni ko'rayotganlar ekan bitta o'sha bizani milliy naqshlarga o'xshagan to'qilmalarni hosil qilib beryapti hop average connection yoqaman endi misol mana twistlarni yoqib turib o'ynatsam bo'ladi bunda ishlamas chunki o'zim ham anaqa kresik bilan ulanganligi bo'lgan ulangan bo'lganligi uchun podvibingam ishlamayapti ko'rayotganingizdek ho'p setishloq ho'p umuman olganda mana shunaqa e, arzimagan soniyalar ichida xohlagan obyektlarni to'qilgan e, obyektga aylantirish imkoniyatini beradigan skript ekan juda foydali xo'sh bunga field shell va bosamiz metrede yoramiz buni soniyalarda ishimiz bitdi tok mana to'q chiqqanni to'qilgan narsani yasash to'g'risini aytsam rosa azob lekin skript yordamida yasaydigan bo'lsangiz sana işiyle ancha tez bo'lar ho'p xudo şuna shunaqa etibarlı e'tiborlar rahmat xudo xohlasa keyingi videolarda görüşkünce, ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar